я еще в обед плавал, еще захлестывал. привет маме и папе. Герметичная она сейчас, и плохо слышно будет. Передаю привет! Вот так будет слышно. Маме моей! Вы как выжили, да? Покупаться. Thank you. Что ли? Я ты ладно?